C'est les meilleurs falafels, je pense, de Palestine. Ils sont chauds, ils sont croquants. Tu vois Ça, c'est la couleur d'un falafel comme il faut. pas trop vert. Après, on voit des versions avec plus de persil, plus de coriandre. Mais pour moi, ça, c'est le best. On en trouve partout. Les falafels sont à la Terre Sainte ce que les pizzas sont à l'Italie. Ces petites croquettes de pois chiches sont un incontournable de la cuisine du Moyen-Orient. C'est des plats de tout le monde. Euh, c'est ce qu'on va avoir au petit déjeuner souvent, c'est ce qu'on va avoir en journée et ils sont consommés différemment. Soit dans cette interprétation-là, soit en sandwich. Tout le monde en mange, mais qui connaît vraiment l'histoire des falafels Le récit de leur origine s'est noyé dans l'histoire Plusieurs théories existent et elles se rejoignent sur une chose, le pays où les falafels sont nés. On dit historiquement que l'origine des falafels est un mélange qui aurait apparu à l'époque des pharaons en Égypte. falafel actually is the best example of what Somi food is. Uh, food is basically uh, the vegan food in our culture. And uh, this practice, it is coming from uh, the Lenit, the Christian fasting before Easter. In uh, the Middle East, uh, the Christian, they become vegan for 40 days, uh, most of them. And this practice, it created many dishes. Most important is the falafel, because the falafel was created by the Coptic Christian of Egypt during the Lenit to have something delicious, fast and full of protein to sustain them during this period. Si aujourd'hui le falafel est fabriqué à partir de pois chiches, ça n'a pas toujours été le cas. The Coptic of Egypt, uh, when they created the falafel, they uh, used the fava bean, the ful, which is why till now, if you go to Egypt uh, and you try falafel, it will be different from other parts of the world because they still use the original recipe of how making falafel, which we call they call le and they make it out of the fava bean. Tout comme le houmous, la question de l'origine du falafel revêt aussi une dimension politique en Terre Sainte. Israéliens et Palestiniens en revendiquent chacun la propriété culturelle. Ça, c'est quelque chose qu'on partage avec nos voisins libanais, nos voisins syriens, mais ce n'est pas un produit d'export israélien. We as a Palestinian are from Muslim, Christian and Jews who used to live in historical Palestine before Zionism came and uh, they uh, invaded this place and made it into Israel. Uh, all of us, we cooked falafel, all of us, we cooked hummus, all of us, uh, we cooked different type of salads such as fattoush, or, or something like this. But uh, what the irony is, uh, for example, the Christians who created the falafel, you know, even the Coptic themselves, they don't go and say it's uh, a Christian food or they don't go say it's uh, Egyptian food. And for a country just to uh, uh, use these things to kind of give itself value you see the type of facade and fraud they are trying to associate uh, this place to give it more of a history and to give it more of a culture